Salutare lume, eu sunt Slicer Ghost împreună cu... Andrei. Andrei. Mă știi. Ăla care a căzut din cer. Am un arc cu săgeți. eu... Bă, da, bă, bă, nici... Bă, bă, bă, bă, Unde ești? Eu mă duc pe mare, că am o barcă. Bă, dar nu te văd. Nu știu unde ești. Ai mers cumva pe un cen? Uh, nu, eu acum fac o barcă cât mai A, departe. te văd, bă, așteaptă-mă și pe mine. A, ne te Putem da, da, cu arc. Deci, jur că da, trag cu arcul. Și eu jur că mă cac pe tine. Na. Ia, am găsit, opa. Știu până lui, e cam lung. Bă, dar așteaptă-mă pe mine, nu fi. Nu știu. Auzi, bă, dar cum se face barca? A, a găsit o sabie. Și-a bucat de aer. Ai și una pentru mine? Nu. Nu, nu dau la țigani. Unde ești? Sunt aici, îi caut pe Tolon. А что понравилось? Гомора, Гомора, Гомора. Это когда все. Эм. А кто за мины? Гомора. Ай, Доня, Доня, Доня. Так что, Кларку? Мы с этой канапы, сейчас, Кларку. Хай, дай. Dă-i să Așa vezi că știi. Dar îmi dai și mie ceva? Da. Are și un diamond, țiganul. A. Mm. Adică nu mai ești slice-ul. Da. Slice-ul, da, slice-ul. Acum... Ai tu Minecraft Family pe serverul ăsta bun. Bă, să-l pui serverul în descriere. A, da. Opa, cât sunt, dă înapoi. Stai, stai că-ți bat în cei. Stai, mă, că și la zabie. Aia nu are un băt. Ăla n-are nimic. Ia, hai să-ți dau uh, asta și asta. Ia. Ai pantaloni? Uh, n-am pantaloni. Uh președinte, nu nimic Bine, hai, sar tu pe acolo, că eu sar pe aici, de pe pod. Sau nu, hai să sar... Au venit la mal, au venit la mal. A venit unul la mal. Eu mă duc după ei pe mal. făcut un ce? E gol. Trage unul cu arcul. A, da, da. tragi cu arcul, țigane? Îți trei gândi. Da, și eu. Ai ce s-a uitat. mi ai omorât? Acum îl omor. Mă duc după fraierul Care, care pe aici. Bă, dă-și tu cu arcul ăsta că mă moare. Am doar o sugetă. Am, am lag. Țigane! Tu îți pași din Am avut lag. Mă duc după ăla. Solarii mici, Gabi. Te-am omorât? Nu! Coboară și el pe ăsta, dacă poți. Da, da, da, da, de la Și-a dat da, cu mărul. De la buci, de la buci, de la buci, de la buci, de la buci, are sabie. De piatră, de la buci, de la buci, de la buci, de la buci. uite la mine! Păștură. Artigane, artigane. Orange, ceas cu... Haide mă, dar cât mai are ăsta, frate? Când naiba mai are? În caș cu ce ăsta? I-a trecut mărul ăla? Cred că da.

Ó, daqui Ainda não vi no Maracanã. E para... Pata... Vamos, urmărim. Bă, vină unul din spate. Vă l-am pis, da, mă, si. Are și ăla asta, deci eu vine să mori. Șterge, șterge cu arcul! Trage cu arcul! Cigano. E ele posta, ele posta, ele posta. Mâna, que merda, cât fazer are din não Băi, faza e că nu mai am eu vai. Ai, para, ai, paradonic. Ai, ai, ai o de piatră? olha, e amărât? Nick. Oh, Nick. No bear. No bear. Oh, you know what you're doing, really, man. You know. I you know got it. Mano, como, Mano, como eu acho o seu corpo mesmo? No mesmo, cara. Ai, sem futsal, mano, cara. Ai, sem futsal. Uma é mão, cara. I'm lag. I'm lag. I'm lag. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, que merda. Așa, dai să mă rămă, să dai bus și mie. Așa să mă rămă, tău. și mie, ceva. Ia și tu ceva. Ai stat de, piatră sau de lemn? Am de lemn. Ai săgeți? Ai săgeți? Uh, două săgețele. Sunt bune și Sunt bune și alea. Dacă un cet acolo. Hai, acolo. Uite acolo unde... Hai, mișcă-te, să-ți dau sabia. Ai și, ai și pantaloni? Și am și pantaloni. Leggings ai? Ai uh, pictarai. Țiganul ăla la... Hai că e un, că e un acolo. Știu, știu. E un chest acolo. Dacă mai găsești un diamant, ne face sabie de diamond. Ai băt? Ai băt? Da, am, am, am eu băt. Am, am eu patru beți. Aveam și eu. Aveam și eu. Mamă, dar ce mi-am găsit greu? E bun, e bun, mă, bă, mai bun. Foarte cool, ce cool. Ni l-au luat niște țigani. Era... Hai să cum. Era tare dacă găseam uh, un diamant și ne făceam sabiu de doi moni. Bun, hai mănânc. Mănânc, mănânc, de la câte proști am pornit și până acum e much better. Nu zic că trebuie, să... Sari în mare! Mai, mai, mai e barcaia. Mai e barcaia. Sau, dacă ne-am putea urca pe... Dar cred dar cred că putem pe aici. Iată-mă, Ar fi tare dacă ar veni acum un noob cu o sabie full, uh, un noob full iron și Armuria. Îi văd pe doi acolo. Îi văd pe doi acolo. Îi văd pe doi acolo, acolo full iron. Bă, țăganilor, acum vă omor. Care îl urmărește pe unul. Uite, uite, ce fain, nu Haide, dacă, Haide, dacă facem fel asta, suntem cei mai tari, cei mai tari. Ia încearcă un segalist. Unu are sabie de Unul are sabie de aer. Haide, haide, hai pe ei, hai pe ei, hai pe ei, pe ei, pe ei, pe ei, pe mama lor. Haide, mă, dai Haide, mă, dai ah! A dat un țigan în mine. Andrei, în spate, în spate! Țiganul mă omoară, țiganul mă omoară! Mai vine unul, mai vine unul! de... Scât? <laughs> Glumeam. Dar ce bătălie. Mamă, ce bătălie la spawn. Mai, unde ești? Mai, unde ești? O alerg pe asta cu Iron Sword-ul. Da, așa Da, așa da. Vezi că mai... Vezi că mai... Nu, nu te văd. Ah, ah, umără! A murit. A murit. Eu mult nu mai am. Stai că mă teleportez la tine.

Îmi spui tu dacă încetează să mai vine după mine. Da, da, da, sigur, sigur. Îți da vine după tine. Dar e la, la vreo 20. E la vreo 20 de metri. Ce tare. Mai fugi, mai fugi, fugi copile, fugi copile, fugi. nunca mais né? dá, dá. Acho que, acho que... Eu fechei a foto do National Sampati. Não, não, não, não, não, Arifo... Băi, eu credeam că nu are flyer. Nu mai am șanse não é Are full iron. Are full iron. Sunt doi não? la spawn. Mam unuare sabie de lemn asta cu flyerul. Auzi, mai, via, mai ia asta pe urmele mele Nu, nu, nu, nu, aia doi în echipă. Se duc pe aia, doi nou. Scrinul. Scrinul. Că la sigur pe. Că la sigur pe. Te omoare pe la spate. Te omoare pe la spate. Ești, băi! Ești, băi! Vă omoare pe la spate. Bă, bă, dar Poate mai scap. Ia, mâncare, mâncare, mâncare. Vezi că vi... S-a uh, uh, dat... Uh, mai sunt și un descriere. Mai sunt și un descriere. Ce? Ai, mai văzut acolo când ne arăta lumea. Când se când se resează chesturile. Ce când apar, um, când apar um, așa multe nume cu verde, um, înseamnă că s-au resetat chesturile. Da? Da. Încă, încă le nu prea le știi cu. A, a murit aia. A, a murit aia. Dar ce fac ăștia? Dar ce fac ăștia? De la spăl. Îl văd și pe ăla. Îl văd și pe ăla. Care vrea să fie în echipă. Care vrea să fie în echipă cu tine. Ar vrea... Ar vrea... Ar vrea... Să fii cu el în echipă. Să fii cu el în echipă. Asta spune că Păi uite acolo, în prozece. Păi uite acolo, în prozece. Pe la ferma asta sunt? Pe la ferma normal. Pe la ferma normal. Uite și sunt. Uite și sus. Da, vezi că vine ea după, da, vezi că vine ea după tine. Vine vezi că vine ăla, da e. Da e, dă Da, e. Da e, da e. Da e, da e. Da e, da e. ceva. Dă-i ceva. Stai e. comuleți. Mai, băieți, mai, mai, e. mai. Nu, nu, băieți. Ești mult. Ești mult. Nu te ia după tine. Și... Și-a murit. Da. Și-a murit, și-a da. murit. Da. da. Ah, asta a fost lume. Dați subscribe, like, înjurați-mă <laughs> că am pierdut. La vedere. Da foarte tare. Da foarte tare. La vedere.